Ну, об Украине, об украинцах. Я, ну, я к Украине в целом отношусь положительно, как и к украинцам. Мы же воюем не с украинцами, а с фашистами, бандеровцами и всякой подобной мразью. Ну, вооруженные силы Украины, они воюют против нас. Ну, в большинстве своем это люди, которых вот насильно, как говорится, забрили туда в армию, отправляют сюда на смерть, как они говорят, в а то по большей части я их жалею, потому что у многих из них есть семьи, люди. Может, они не хотят здесь воевать. Но вот по воле своего фашистского правительства им приходится идти сюда. Добровольческие батальоны Украины, ну, на мой взгляд, это нацисты, фашисты, ну, люди, которым нравится, как говорят, в кайф убивать мирное население, стрелять в нас, мучить. Ну, это твари, короче говоря. Ну, что я могу им сказать-то? Я против вас ничего не имею, но лучше не идите туда. Мирное население Украины, ну, держитесь. А, вы же устроили уже однажды Майдан. Может, сделайте еще раз и свергните своих фашистов. Я оккупант иудей, антифашист. Приехал из Израиля уничтожать фашистов в Донбасс. Хорошая земля, добрые люди. Э, с киселем вместо мозгов почему-то. Как сказал Стрелков, если мы сейчас не займемся народом, то мы столкнемся с тем, что случилось э, совершенно недавно, когда по одну сторону баррикад находятся братья э, отцы и деды, и деды, а с другой стороны их не младшие сыновья с киселем вместо мозгов. я думаю, что ВСО это парни, которые очень сильно заблудились и совершенно не понимают то, ради чего они давали присягу. Добровольческие батальоны Украины, воюющие по обратную сторону, это люди, не помнящие своего родства. Мое пожелание парням и девушкам, которых призывают в армию в Украине, облить бензином и поджечь военкоматы, и возделывать землю, а не воевать, растить детей и наверное, все-таки прийти к своему правительству и сказать, что то, чем оно занимается, это далеко не для народа, это далеко не для блага той земли, которая их воспитала и вырастила. Мои пожелания мирному населению Украины набраться, набраться еще немножко терпения, сходить в храмы православные, помолиться – о том, чтобы все это закончилось. Это братоубийственная война, потому что мы все славяне и должны быть друг за друга, потому как э, от рода одного и Господь един. И наверховицы очень точные. Сколько планируется оставаться здесь? Хочу дойти до Берлина и поднять флаг победы.